So sekarang saya nak tunjukkan dia punya eject eject lah. Ha. Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania Alright, so kita berjumpa kembali pada hari ini uh, Adalah unboxing lagi um, Sebelum kita nak ceritakan benda sedih Kita tengok unboxing dulu Yang ada pada hari ini ah, Panjang So brand daripada ini Ini adalah Kuai Chiao Hu Kalau anda dah biasa ataupun pernah tengok uh, model Hanky Mauser uh, 98K uh, ah, inilah model ataupun brand yang sama ataupun nak senang cerita ini adalah brand uh, ataupun model MSR Remington MSR yang Shell Eject yang sebelum ni J Ing kan ha, ini satu lagi so yang ni ada Shell Eject lebih seronok dia main lah alright jom kita lihat apa yang ada dalam box tak dia memang panjang besar wish alright so user menu ini dia brand uh, Kuai Chiao Hu Ataupun uh, kita panggil Tiger Tiger yang pelik <laughs> Okay, so dia ada warna sand Dengan warna hitam Dan ni belakang dia ada ajar cara macam mana nak um, reload Macam mana nak adjust dia punya bat Macam mana nak adjust dia punya foldable tu Alright Okay uh, Apa yang ada kat sini Ada ni shell ini yang eject tu sebenarnya dia sama dengan uh, Hankim Moser punya shell so dia ada bagi 5 ada bagi gelbow yang memang diberi cast ataupun brand dia sendiri Kuai Chiaohu punya brand uh, ada ini panggil Mazuhid ataupun Flash Hinder yang warna merah uh, ni ada warna hitam dengan warna merah so anda boleh pakai mana-mana yang anda suka ada cermin mata keselamatan ini yang penting ya uh, sentiasa kena pakai dalam permainan uh, ataupun di kawasan permainan dan tidak ketinggalan juga ada rotan so sebenarnya ini bukan beli blaster uh, ini beli rotan beli rotan percuma blaster <laughs> alright jom kita lihat kita punya hero pada hari ini ok, saya letak kotak dia tepi dulu kacau lah kotak dia ni alright, so ini dia hero kita pada hari ini. Kuai Xiaohu punya MSR ok, ini siap Xiao eject eh. perasaan di tangan memang consider ok tekan button ni untuk uh, foldkan dia, ha, nampak kalau nak bandingkan dengan J-Ink, saya rasa J-Ink dia lebih besar sikit. Uh, ini dia macam saiz dia kecil sedikit. Tetapi apapun perasaan di tangan dengan potion pegang di tangan macam ni lah. Consider best lah juga. Alright, uh, kita tengok angle yang lain untuk lihat secara lebih detail ya. Okay, so sekarang kita dah berubah kepada uh, angle yang ni. So kita lihat secara lebih dekat lah. So yang adanya memang ada ni, rotan. So kalau anda yang tak tahu apa benda ataupun kegunaan rotan yang ni, sebenarnya dia untuk ini. Kalau shell ni dia sangkut dalam barrel, anda kena masukkan daripada uh, depan lah. Inner barrel depan, anda kena cucuk baru dia keluar. Tapi sebelum guna tu, uh, dicadangkan letaklah sikit... Uh, minyak lah minyak ataupun uh, you spray lah apa-apa uh, panggil apa lubricant sikit supaya dalam tu lah spray bukan spray benda ni spray dalam tu supaya dia uh, licin itu yang uh, memang sama dengan hunky Moses sebelum ini juga tapi dengan kata dia jarang lah nak sangkut sekarang sebab dah diimprove banyak kali dah alright so yang ni dia punya shell memang diperbuat daripada plastik lah dia akan patah-patah pecah-pecah So kalau anda nak dapatkan yang lebih bagus, anda boleh dapatkan uh, yang atau uh, panggil apa? Yang uh, diperbuat daripada brass ataupun copper lah. Memang ada dijual ya. Dan di sini dia ada dua color. Ini adalah daripada plastik ataupun nylon merah dengan hitam so kita akan gunakan merah supaya dia nampak lebih toy Okay. cara pasang dia mudah saja di sini Okay, uh, sebelum itu dia punya inner ni memang dah aluminium lah, alloy. So ini dia cucuk saja. Dia bukan pakai thread ke apa, dia cucuk saja sampai sini. Ha, macam ni. Okay. Alright, jom kita lihat secara dekat sikit lah. So ini dah pasang, ha, ini memang nylon. So dia punya handguard ni memang sedap. Memang sedap, macam MSR jugalah. Dan di sini dia ada kiri kanan lah, dia ada uh, reel kecil ni, reel kecil kiri kanan yang boleh masukkan QD ataupun QD sling lah kalau anda nak masukkan sling tu okay. memang consider cantik perasaan di tangan pun ada ha, tengok ini memang licin smooth dan uh, ini dia punya mag mag release di sini kita releasekan mag dia ok sebelum kita habis ke bahagian belakang ha, ni mag lah so mag dia dia masukkan uh, shell ni macam ni selit saja. Dia boleh masukkan selit saja. Ha, satu. Oh, jatuh pula. Ha, dah mula dah penyakit jatuh-jatuh tu. <laughs> dua, tiga. Ha, dia senang je. Dia, dia. Ha, macam ni je. Yang jatuh tu nantilah. Ha. Dan masukkan balik. Anda kena make sure dia ketat dah. Ah, ha, kena make sure kan dia ketat, kena ketuk-ketuk sikit. Okey. Dan di sini ada satu uh, latch. Anda tarik ni untuk keluarkan bot yang ni. Nanti saya tunjuklah. Dan ke belakang. Uh, ah, ni boleh lipat. Sepatutnya dia macam ni. Okay, jap, jap, jap. Sepatutnya dia macam ni. So dia ada button kat sini. Nampak button? Anda tekan. Dan anda boleh bukakan dia ni. Uh, kalau nak tutupkan dia, tekan ni. Tarik. Tolak ni. Nampak? Tolak, boleh tutupkan balik. Alright. Dan di sini anda boleh adjust yang ni ya. Eh. Cheek plate dengan yang belakang ni, butt plate ni pun memang boleh. Cuma, riliskan yang ni. Dan anda boleh tarik lah ni ke atas. Ha, nampak? Anda boleh tutupkan dia balik. Ini juga sama. Ke belakang. Okay. Memang benda-benda ni semua daripada metal lah. Nampak? Memang dia tahan lah. Dan di belakang ni pun ada lagi satu... Um, panggil apa real sini pun ada real sini pun ada QD sini pun ada QD ha. dan kali ni uh, dia punya boat ni dalam ni memang part dia lebih banyak besi trigger pun besi dan panjang sangat lah susah nak nak control ni <laughs> dan perasan di tangan memang consider sedap lah juga Okay, tarik boat time anda tolak tu anda kena kuatkan sikit ha, ni saya dah masukkan ni ha, nampak tak kalau saya tolak ni ha, dia akan naik nampak lepas tu dia akan masuk kepada chamber tu ha, di bahagian akhir ni anda kena kuat sikit ha, time anda tembak wui bunyi dia kuat tu tengok sikit lah dia akan loncat shell ni ha, nampak tu ok dan di sini ada uh, safe mechanism safe mechanism kalau nak tembak memang tolak ke atas kalau nak safe ni ke belakang dia dah tak boleh lah dah, dah kick dah ni nampak kalau ke depan dia boleh Alright, uh, sebelum kita pergi kepada close up dengan uh, FPS testing, so saya bagi timbang dulu. Tak boleh masuk. Tak apalah, kita nak timbang dia kan. Okay. Nampak tak? Okay, kosong lah sekarang. Okay, dapat dalam 1.9 kilo 1.9 kilo ah. Betul ke? Dengar kata 2 kilo Okay 1.96 lebih lah Hampir 2 kilo lah Cuma dia tak bagi um, Bipod Dia tak adalah bagi bipod Dan tak ada bagi scoop Kalau anda nak cantik Anda kena beli asing lah ah. Dan kita try ukur kepanjangan dia dulu Ui, panjang sangat termasuk dia punya muzzle-muzzle semua jumlah keseluruhan panjang dia 105 105cm dengan 1.96kg so consider memang perasaan di tangan memang ok ya jangan anda lihat dia macam kecil sikit walaupun yes dia kalau nak bandingkan dengan MSR yang uh, ah, J-Ink punya perasan di tangan ataupun size dia nampak lebih kecil tapi memang tak perasan sangat lah dan dengan kata FPS dia pun memang tinggi nanti kita test FPS dia sebelum itu kita uh, close up sikit dan after that kita pergi kepada FPS testing kita nak buat FPS testing sebab uh, kena tarik boot tu kan, kena stand macam ni dan saya sudah masukkan geobore, ah. ni memang geobore 7 ke 8 mm, ini saya menggunakan uh, meteor lah so, jom kita mulakan alright 279 Oh, ini pecah 286 last ok eh, dah ok satu tu miss dapat tinggi juga ah, so dia hit around dalam 27 lebih 28 lebih memang spring dia kuat lah ok kita jumpa lagi uh, di dalam selepas ni Okay, so anda dah lihat kan FPS dia memang ini macam So dapat 280 ke 290 memang antara FPS yang tinggi lah Memang tinggi Sebab spring dia sudah di upgrade kan betul-betul lah ni Dan selain daripada warna stand, dia ada warna hitam juga ya Ni warna hitam Okay, warna hitam lah Okay um, Untuk uh, perasaan di tangan memang best uh, dia punya shell eject pun memang smooth tak ada sangkut-sangkut FPS pun tinggi cuma dia lebih kecil sedikit daripada J-Ink uh, MSI ni kecil sedikit saja. tapi saya tak rasa lah dia jauh sangat beza dia memang best juga di tangan dan memang dia ada banyak metal part dengan boat dia pun uh, banyak juga metal part dan tak mudah patah lah kalau yang ganjang punya memang uh, mudah sangat lah nak patah boat tu So yang ni memang consider okey. Cuma satu je. Uh, model memang okey. Cuma berpeluang lagi ke tak kita ber, untuk bermain blaster yang ni memang uh, terpulang. Tetapi nampaknya keadaan tidak memberangsangkan lah. Uh, kalau anda ada follow kita pada sebelum ini ataupun anda memang sentiasa follow kami, kami ada bagi tahu China sekarang keadaan China sekarang memang sedang berusaha untuk ban gel blaster ya sebab dia merupai senjata betul that's why mereka akan ban dia uh, pengumuman uh, untuk ban yang ni belum lagi uh, dipastikan tetapi kebarangkalian tu memang sangat tinggi dan akan berlaku pada bila-bila masa sahaja apapun uh, harapkan ini bukan kali terakhir kita berjumpa dan kalau kita berjumpa lagi um, dah, dah tak boleh nak cakap apa dah <laughs> Okay, okay, okay, okay. Stay positif, stay positif. Walaupun uh, kalau betul-betul China ban blaster sekalipun, um, kita buatlah ataupun kita mainlah benda lain <laughs> dan mungkin uh, pada masa tu tak adalah lagi blaster yang rupai senjata betul tetapi maybe dia ada uh, yang sci-fi punya seperti Star Wars punya ke ataupun yang ala-ala Nerf punya design ke dengan menggunakan gearbox yang sama artinya power dia sama cuma design luaran dia tak merupai senjata betul itu aja diharapkan yang terbaik dan kita jumpa lagi kalau kita berpeluang alright saya Sean daripada Pasir Mania bye bye thank you